Columba es un sistema de correo electrónico especialmente diseñado para gente con discapacidad intelectual que incorpora funcionalidades como la traducción de texto a texto simplificado y la traducción de mensajes eh, a mensajes en pictogramas. También incorpora eh, un programa de eh, lectura de mensajes. En principio se dirige a personas con discapacidad intelectual que necesitan que los mensajes, por ejemplo, sean eh, redactados en un eh, lenguaje fácil de entender. Eh, pero también podría ser extendido a personas con otro tipo de problemas, como por ejemplo las personas ancianas lo principal de Columba es que es un sistema muy fácil de operar, eh, pero más importante es que incorpora funcionalidades como la traducción eh, de textos a textos simples y la traducción de oraciones a pictogramas. Pedimos vuestra colaboración para transformar el prototipo Columba en una realidad. Por favor, ayúdanos.